martwy smuci cię bez końca Gdy przed tobą tańczy nowy dzień Pójdź przez okno złoty promień słońca Zaprób przegoń wszystkie myśli złe Optymizmem zaraz czarne aktywnie, żyj do przodu, żyj. Bo świat trzeba duszkę pić, szansę spuszczać drzwi. Na co dzień, bo świat ma wspaniały smak, wypij go tak, świat ma wspaniały, świat ma wspaniały, świat ma wspaniały smak. Bo świat ma wspaniały smak. Czasem los pod nogi rzuca kłody, wyboistą drogą trzeba iść. I jak chmury kłębią się kłopoty i deszczowe Pamiętaj, znowu będzie słońce Więc się śmiej, a cieplej zrobi się